ене мен келінді тәубесіне түсірген тағдыр сен менен жасырып көп ақшаңды ауылдағы шешене асырып отырсың маған берген аз ақшаң неге жетеді дейсің ары тартсам бері бері тартсам ары жетпейді деп бастады маржан әдеттегі гүй гүйін тағы да бастадың ба қашан осы үйде тыныштық болады екен деген қасен әйеліне жақтырмай қарады алдымен өз бала шағаңды жарылқап алмайсың ба Үйде тамақ пісіретін ештеңе жоқ. Бәрі таусылған. Бірі таусылса, бәрі де құриды. Май, картоп, пияз, ештеңе жоқ үйде. Бүгінге тамақ жоқ. Аш жатасыңдар. И, кеше ғана бердім ғой ақша. Қайда кетті? Алмадың ба продуктыңды? Ол неге жететін еді? Көйлек пен сумка алдым. Бейшара ұқсап отырысқа бір көйлекті кие беремін бе? берген аз ғана ақшаңды міндет етпеші маған деп маржан без без етеді көйлекке тоймайды екенсің сен мынау шкафың толып тұр ғой көйлекке толып тұр деген қасен сұқ саусағымен шкафты көрсетті қойшы олардың бәрін подружкілерім көріп қойған көйлегіңді пісіріп же енді маған не дейсің маған бәрібір мен диет адамын өзімнің тапсырыспен алған тамағым бар балаларың аш қой аш анау мынау тамақты да жей бермейді бұл құрғырлар деген маржан әлі бұрқылдап сөйлеп отыр қасен қалтасынан жиырма мыңдықты алып маржанның бетіне лақтырды мә картошка пиязыңды ал тамақ пісір тезірек деді ұнатпай ақшаны көрген маржанның көзі жайнап кетті қабағы жазылып орнынан ыршып тұрды да күйеуінің мойнына асылып жаан кеш болып қалды ғой магазинге барып анау мынау алып үйге келгенше тамақ піскенше түн ортасы болмай ма одан да кафеге бара салайықшы деп қиылды қойшы е күнде күнде қандай кафе саған екі күн алдын ғана бардық қой продукты ал үйге деген қасен мойнына оратылған келіншегінің қолын қағып тастады бажа алыста барайықшы кафеге Ақпатша менің арыстаным менің и жаным менің деген маржан күйеуін еркелетіп ол жақ жағын түртіп тиісе бастады кетші а продуктыңды алда тамақ пісір тез жұмыстан шаршап келдім қарным аш күйеуін қайта құшақтап ернін дүрдеткен маржан түл үй сенде бір жүрші спальниде сенде шаруам бар интернеттен күшті нәрсені оқыдым ол саған ұнайды деді көзін қысып. Әйелден қулық артылсын ба? Ғаламтордан оқығаны, тоқығаны бар. Біраз нәрсені үйренген ғой, ер әйелдің қарым-қатынасы жайлы. Күйеуге қалай айтқанды істетуге болатынын оқып, сауаты ашылып еді. Сол әдісті қолданып көрген екі үш рет. Іске асқан. Қазірде дегеніне жету үшін бар айласын ортаға салмақшы дәл қазір халатының сырмасын ағытып бұралып қылық көрсетіп тұрған қылықта еліне ашулану мүмкін емес еді қасен басын шайқап тентек шығарсың сен қатын деп еріксіз күліп жіберді күлді дегені көнді деген күйеуінің сырына қанық халатын шешіп лақтырып жіберген маржан бөксесін бұлтыңдата барып шкафтан сыртқа киетін әдемі көйлегін алды да кафеден келген соң бала ұйқы деп жімеп қойды қасен қабағын қайтадан түйіп барсақ барайық кафеге бәрібір бүгін тамақ пісірмейтін түрім бар сені күтсем аштан өліп қалармын деді олар бүгінде дәмханадан тамақтанды жатын бөлмедегі түнгі тірлігі де керемет болды маржанның күйеуін есінен тандырып тастады бір біріне қайтадан ғашық болып айқасқан құшақпен таңды атырды олар бірақ таң атып тіршілік оянғанда күйкі тірлік тағы да күйдірді ғой қасенді подружкамның туған күніне мынанша ақшадан жинап жатырмыз ақша тастап кет үйге продукты да алуым керек деп көзі мөлиіп отыр келіншегі таңғы шай үстінде өткенде беріп едім ғой подружкаңның туған күніне не деген бітпейтін подружка осы деді қасен шайына қақала жаздап ол ақша кететін жағына кетті интернеттен крем заказ етіп едім скидка болып жатыр екен крем денің сау сенің біреудің бір айлық ақшасы тұратын қандай крем ол подружкілерім бәрі алып жатыр Осы мен ақ бейшара болып неге сонша сараңсың маған келгенде маған келгенде тиын санап қаласың осы подружкілерімнің күйеулері ондай емес қой ақшаларын түгел әйелінің қолына береді сен болсаң нанның өзіне ақшаны тілені әп әрең аламын анау пәленше подружкамның күйеуі сен сияқты ақшаны орттап баса да әйелін қуыршақтай жасандырып қойған күнде сыйлық жасап тұрады деп маржан көз жасын сығып алды сенде мүлдем қанағат жоқ екен тиіп алуында сол подружкаңның байына деген қасен әйелімен ары қарай сөз таластырып отыра алмады сыртқы есікті қатты жауып жұмысына кетті қасеннің кейінгі кезде жүйкесі тозып жүр әйелі мен анасы екі жақтан түтіп жеп түгін қалдырмайтын шығар жақында екеуінің де араны күннен күнге ашылып барады мұны бір ақша өндіріп шығаратын зауыт деп ойлайтын сияқты маржанның пейілі белгілі ақшаны ауылға бауырларына жібергенше маған жұмсасын деген пендешілігі бар сол үшін мұның тапқанын көзіне қарамай оңды солды шаша береді ал анасы ше ол түсіну керек қой екі күннің бірінде хабарласып ақша салып жібер сен әйеліңмен жалғанды жалпағынан басып тайраңдап жүрсің бауырларына қараспайсың ба құдай оларға бермеген несібені бір саған үйіп беріпті бауыр деген көмектесу керек үйге де анау керек мынау керек деп үнемі жоғын жеткізіп отырады жай ғана хабарласып жағдай сұрау деген жоқ телефонды алғаннан мынанша ақша салып жібер бәленше өйтіп қалыпты түгенше бүйтіп қалыпты деп сайрай жөнеледі анасы басқа перзенттерін жарылқағыш тек мұны емес қоя тұрыңыз қазір ақшам түспей жатыр десе ұрсады ғой кәдімгідей ұрсады екі сағат уағызын айтады сен бай болған сайын пейілің тарылып барады мені сұратпай ақ өзің салып тұратын жөнің бар ғой алла біздің әулетімізге несібені сен арқылы беріп отыр қай жерден шыққаныңды кім екеніңді ұмытпа балам кең болсаң кем болмайсың бауырларыңды жарылқап ата анаңның алғысын алған сайын ісің алға жүреді мені наразы қылма балам дейтінін қайтерсің миллионерлердің шықпай жүрген жаны ай олар қалай жүр айналасына таланып қалмай кішкене қолы жүріп тірлігі дөңгеленіп еді туған туыс дос жарандар қаумалап кетті әр қайсысы әр түрлі желеулерін желбіретіп ақша сұрғыш мейлі ғой олар ең жақын жанашыр деген жандардың өзі мұны тек ақша шығаратын зауыт ретінде қарайтын болыпты түсінігі мол деп ақылына ғашық болған маржанның іс әрекеті ше неге ол күннен күнге өзгеріп барады бір емес он еркектің тапқан табысын бір өзі тауып оның аузынан шыққан дүниесін әперіп қыдыртып көңілін қарап ақ жүр неге тапқан табысының берекесін кіргізіп рахмет айтып тыныш отырмайды ақшаны қалай жаратуды білмейді о баста табысын түгел әйелінің қолына ұстата салатын жүз мың теңге болса да бір миллион болса да маржан бір ақ күнде құртады ертерек жарату бар мақсаты ақылмен жұмсаса мейлі ау бірде пирамидаға кіріп кетіп енді бірде ғаламтордың алаяқтарына алданып миллиондарды жер жұтқызған мен де сауда жасап көрейін деп әжептеуір қаржыға тауар алып онысы тұр үйде өтпей не болса да әйтеуір ақшаны құрту керек үйде артық ақша тұрса болмайды тиынына дейін қалдырмай жұмсап тастайды сол үшін де бұл күнде оның қолына артық ақша ұстатпайды иә маңдай термен тапқан әр тиынның өз есебі бар ғой ал әйелі білмейді қадірін жаныма жалау болар деген анасының өзі мұның жанын жеп барады жұрттың бәріне жаны ашиды да бұған келгенде мейірімі қатып қалған сияқты осы баламның жұмысы не болып жатыр екен сонша ақшаны қалай тауып жүр деп ойламайды келініне тақасып мұның бар табысына билік жүргізгісі келеді о тоба келін ененің топырағынан жаралған деген рас өткенде ауылға барғанда шешесі пәленшенің күні бір айлыққа қараса да анасын сыйлап екі қолына да жуандығы білектей қазақша алтын білезік тағыпты сен әперген мынау екі білезік оның алдында жіп жіңішке тым жұтан көрінеді екен ұялғаным ай деп отыр шешесіне жұрттың баласы үлгі болса әйеліне жұрттың күйеуі үлгі не істесе де анасы мен келіншегінің көңілінен шықпай қойды әйтпесе сол жуан білезіктердің жүзін әперетін ақша беріп тастаған осы күнге дейін бұл күнде ауылдағы үйге де барғысы келмейді барғаннан анасы сол әдетіне басып сені әйелің билеп алған әбден қалада қақаңдап әбден бетімен кетті ғой ол деп маржанды сыртынан жамандап отырады маржан қалсын ба ол да енесін сырттай сыбайды әбден жұлдыздары қарсы екеуінің татуластыра алмай ақ қойды екеуін бірін бірі көрсе шеке бастары тырысады да қалады сөйткен екеуі бір бірінің жүйкесін жұқарту үшін бар өштерін қасеннің тапқан табысынан алып жатқан сияқты бір тиын болса да бір біріне өтіп кетпеу үшін ақша жұмсауда жарысқа түсіп жанталаласуда миллиондап тауып жатқан табысының да берекесі кірмей жатқаны сондықтан біраз ақша жинап пәтердің құжаттарын реттеп алу керек еді сәкеңнің берген уақыты да таяп келеді қанша тауып жатса да құмға сіңген судай жоқ болуда қалай жинауға болады ақшаны көлігімен келе жатқан қасен терең ойға шомып кеткені соншалықты бұрылыстан шыға келген көліктен қашып үлгере алмады ол қара түнекке құлдилап бара жатқанын біледі